僕フォルテおはようございますちょフォルテですシャキーン本日は大好評ドッキリ企画 <laughs> すいません最近ね寒いじゃないですかというわけでねちょっとね今回はダウンを着させてもらってますそうですズボンがちょっと短めですねはいそれはすいません <laughs> また出ちゃうすいません本日はとある依頼が来ちゃいました 僕の彼女がピアノの先生をしてるので僕の彼女の驚く顔が見たいのでドッキリをしてくれませんかというね依頼が来ました僕に任せてくださいということでドッキリ開講しちゃいますえー、果たしてねカップルの愛がねうまくいくのかも見届けてもらう通りサプライズですおそらく目がョーンってなると思うのでそれも含めて楽しんでもらえたらなと思います本日のキャラクターの ジョイくんはいどうもみんなジョイです暑いねああオーマイガーちょっとだけイメチェンさせてもらいますああどうですかちょっと鏡見ますね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 おつながりましたねターゲットの彼氏です今日よろしくお願いしますもうちょっとめちゃめちゃ楽しみにしてるんでオッケーあのどんな生徒さんって言って紹介したんいやもうめちゃめちゃ真面目な生徒さんっていうふうに <laughs> 大丈夫かなよろしくね、えー、早速ドッキリの方に仕掛けていきたいと思いますですのでジョイ君お願いします 僕フォルテこんにちはこんにちは今日は体験レッスンに来てくださってありがとうございますいえいえこちらこそありがとうございます自己紹介させていただきます J O Y ジョイですあまたなのをジョイ、はい joy または joy わかりましたジョイします呼んで大丈夫かなあほ問題あると言ったら嘘になる嘘になるじゃあ問題ないということですねお願いします今日は、まあ、ピアノを本当に始めたいなと思っててで先生を紹介させてもらったんですけどもなるほど音楽の初心者ではない は初めてでしす初めて初めてなのにグランドなんですねあまあうんまあミュージシャンでしてミュージシャン、うん、何やってらっしゃるんですかあの夢っていうバンドをやってます夢検索したら出てきますいや <laughs> 出てこないです出てこないベースとドラム どっちもですねどっちもすごいドラムちょっと今ここにあるんですけど聞きますかえ聞きたいですちょっと待っててくださいねあよしあこれ重ってえな ボクフォルテブルグメラン Yes はいはいはいえっ、ー、とき寄付人の乗馬貴婦人の乗馬かな <laughs> 人でしたっけこれはもう弾けますかあ練習をしました練習をしましたはいはいはいいきますねはい1 2 3 4 あおおおおおおありがとうございます。すいません先生、熱くなっちゃって。熱くなっちゃった。そしたら、ジョイ君にはもしかしたら基礎練習が足りないかもしれないから。 <laughs> すみません先生。五四三二一三二一覚えられましたか今。はい。 三あ三一三一三一三一三ジョイ三でもすごいできましたねありがとうございますうんすごい先生はい僕 木枯らしっていう曲に憧れがあるんですよ。なるほど。で、先生にそれをね、ぜひともね、教えてもらえたら嬉しいなと思っておりまして。そうなんですね。じゃあ木枯らしやっていきましょうか。はい。ちょっとね、熱くなってきました。 ああわかりました、えー、僕覚えちゃいましたかもしれません本当ですかすごいじゃあちょっと一回やってみてもらおうかな壮大な音楽を出す前にはやっぱり勇気がいるな 絶対違うよねああ <laughs> ここか分かったぞ ってますかええ知ってますえ知ってますえすごいえ今日はどんな生徒さんって聞きましたえ初心者の方で真面目でっていうふうに <laughs> そうです実はこれ彼女の驚く顔が見たいのでちょっとお願いしますっていうね連絡が来たんですよっていうのでドッキリしました レッテル彼氏さんえサプライズドッキリ成功ですかこれはいやもう大成功ですありがとうございますちょえー、やばいお腹がよろしいようで彼氏と彼女の愛をつなぐラブラブレッションが大成功ということでありがとうございますちょこちらこそありがとうございました <laughs> めっちゃびっくりしたでしょ ありがとうございますこちらこそありがとうございますというわけでここまで見てくれてありがとうございます見てくれてありがとねよければグッド押してなんならチャンネル登録してねゴリマッチョマッチョマッチョマッチョマッスルボマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョ